अरे गुड्डू गुड्डू ओए उठ सोन में निकल रहा हूँ दरवाजा लगा दे अबे ओए ना बे मैं निकल रहा हूँ दरवाजा लगा दे दरवाजा लगा दे जा Thank you. हाँ जा रहे हो तुम मैं ये किसी को पता भी नहीं चलेगा गुड्डू अबे देख तू अभी तक सो रहा है उठना भाई मैं जा रहा हूँ निकल रहा हूँ लगा दे दरवाज़ा चल आ जा आ जा जल्दी उठ